саламатсыздар ма құрметті оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы бесінші зертханалық жұмысқа тоқталатын боламыз яғни өткізгіштерді тізбектеп жалғаудың зерттеу тақырыбына тоқталатын боламыз жақсы олай болса біз бастаймыз жұмыстың мақсаты өткізгіштердің тізбектеп қосудың заңдылықтарын тексеру яғни тізбектеп қосқан кезде біз өткен сабақта айттық иә ә, ток күштері қалай болатын еді барлығына тең болады деген болатынбыз ә, қосамыз деген болатынбыз иә ә, дәл сол процесті бүгінгі осы зертханалық жұмыста зерттеп көретін боламыз ол үшін негізгі біздің жұмысымыздың мақсаты әрине ә, дәптерге түсіреміз және аспаптар мен жабдықтар енді бұл бізде қазіргі уақытта қашықтықтан оқытуға байланысты әрине виртуал түрде болғандықтан дәптерге түсіріп қоямыз одан кейін барып негізгі жұмыстың нұсқаулық ретінде осы суретті сызамыз мәліметтер дәптерге түсіреміз яғни біз қазір осы бір суретті сызып болғаннан кейін орындайтын боламыз иә олай болса біз виртуалды зертханаға оралайық енді қарайтын болсақ мына жерде жалпы бізде кернеуіміз нешеге тең төрт вольтқа тең ә, кедергі біріміз міне екі ом кедергі екіміз екі ом ә, кернеулер бізде жалпы тізбекте жалған кезде қалай болады біз жазып қояйық бірінші болып әрине кернеу біріміз нешеге тең болды екі омға ә, вольтқа тең болды иә кернеу екіміз екі вольтқа тең болды ал одан кейін барып кедергі біріміз екі ом кедергі екіміз екі ом ә, ток күшіміз нешеге тең болды дейтін болсақ ток күш біріміз неге тең болды бір ампер ток күші екіміз де бір амперге тең болды иә қараңыздар бізде айтқан болатынбыз яғни тізбекте жалғаған кезде ток күшлер бірдей болды міне иә ал кедергілер қалай болды кедергі міне қараңыздар екі екі кедергіміз бар ә, және кернеуіміз кернеу әрқашан тізбекке параллель жалғанды біз өзгертіп көрейік енді мысалы кернеуді мен 12 вольт қыламын кернеуді он екі қыламын сол кездегі мәндерін жазайық біз енді сіздерге түсініктірек болу үшін иә әрине бірінші кернеуіміз нешеге тең болды бірінші кернеуіміз бізде алты вольт екінші кернеуіміз бізде неше тоже алты вольт болды иә ал кедергілерді өзгертіп көрейік та біреуін төрт ом қылайық біреуін неше ом қылайық алты ом қылайық түсініктірек или біреуі екі ом болып қала берсін иә сол түсініктірек болады сол кездегі мәнін жазайық бірінші болып енді осы үшін керек шығар кернеу біріміз 8 вольт кернеу екіміз 4 вольт иә ал кедергі біріміз біздікі нешеге тең 4 омға тең кедергі екіміз 2 омға тең енді ток күші біріміз нешеге тең болды әрине 2 ампер ток күші екіміз де қараңыздар 2 ампер болды себебі ток күштері тең деп айтқан едік қой орындалды ма шарт орындалды енді қараңыздар осы шарттарды біз қазір неге түсіреміз ә, кестеге сосын барып сіздер анықтап ары қарай өзгертіп көрсек те болады міне қараңыздар мысалы мынау бізде не еді рейстерді өзгертеміз кедергіні арттырамыз мысалы мына жер кедергіні біз ә, төрт қылайық иә кедергіміз міне үш қылсақ екі де жеті деп алайықшы кедергіміз иә міне екіде жеті болған кезде барлығы өзгереді бірдей мына топ күштеріміз бірдей мына екеуінің қосындысы бізге неге тең болады әрине жалпы кернеуіміз өзгереді қараңыз жалпы кернеуіміз яғни бұл ә, осылай тізбекті жалғауды өзгертуге болады екен енді біз қайтадан неге ораламыз әрине өзіміздің кестеге оралмай тұрып мына жерде қарайтын болсақ бұл зертханалық жұмысты осылай біз жазға виртуалды түрде орындап көрсек өте ыңғайлы екен иә жақсы кеттік енді қараңыздар біз мына жерге жазамыз иә кернеу біріміз бізде неше болды сегіз міне сегіз дұрыстап жазайық сегіз вольт ал екінші кернеуіміз бізде төрт болды иә төрт сіздер жалпы кернеуін анықтайсыздар ток күшіміз бір екі амперге тең болды екі де екі амперге тең кедергі біріміз төрт ом кедергі екіміз неше екі ом енді сіздерді қарайтын болсаңыздар бізде мына жерде бүйтіп көрсетейік нені анықтауымыз керек жазып көрсетейік қарамен жазып көрсетейік мына бір жерде кернеу жалпы кернеуін табуымыз керек тізбекте жалғаған кезде жалпы кернеуін табу үшін не істейтін едік әрине барлық кернеулердің кернеулердің қосындысы еді кернеу бір кернеу қосындысына тең болады иә одан кейін барып жалпы кедергіні тапқан кезде қалай істейтін едік тізбек жалаған кезде бұл жерде жалпы кедергіні тапқан кезде кедергі бір қосылған кедергі деп осылай біз мәндерді анықтап қоямыз енді осы кестені сызып жазып болғаннан кейін осы формулаларды қолдана отырып жалпы кернеуді жалпы кедергіні анықтаңыздар ә, болғаннан кейін осы зертханалық жұмысты пысықтау мақсатында сіздер бүгінгі зертханалық жұмыста не орындадыңыздар соны қорытынды ретінде жазамыз қандай форманы қолдандық иә нені анықтадық деген сұрақтарға жауап беретін боламыз әрине осы видео ұнаған болса бірдеңе түсінген болсақ комментарий ретінде қалдырып өз пікірлеріңізді лайк басып және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар